լուծենք մի քանի հատ խնդիր իրար հետ։ Ուրեմն եկեք սենց անենք։ Ես կներկայացնեմ խնդիրը, դուք փորձեք պաուզա տվեք, փորձեք լուծել։ Լուծեք առանց աշխատացնելու, լուծում ինչ նկատի ունեմ, փորձեք հասկանալ alert-ը ինչ կցույց տա էկրանի վրա, հա? Մի աշխատացրեք, ուղղակի ոնց որ գլխի մեջ փորձեք հասկանալ, հետո play տվեք ու տեսեք իմ բացատրությունը դրանից հետո։ Okay, շատ հեշտ։ Ուրեմն սա առաջին հարցն է, հարցը նրանում է, թե այս alert-ը, այսինքն D-ն ինչ է տալու, հա, ինչ արդյունք է տալու։ Հիմա լուծումը։ Ուրեմն նայեք, նախ եւ առաջ եկեք փոխանենք ուրեմն փոփոխականները իրենց արժեքներով, այսինքն a-ն ուրեմն 2 է, չէ, որ օգտագործվում է ստեղ եւ ստեղ, b-ին 3 է եւ c-ին 4 է։ Հմ նախ եւ առաջ ինչպես մաթեմատիկական օրենքները, պետք է լուծենք փակագիծների մեջի հարկ բաները, խնդիրները։ Ուրեմն 2 բաժանած 2 1 Պարզա։ Հետո 4 գումարած 1 եղավ 5, մինուս 5, այս սա եղավ 0, Հետո նախ եւ առաջ պետքա բազմապատկենք միջև գումարումը, չէ՞, ուրեմն 3 անգամ 0 եղավ 0, 2 գումարած 0 եղավ 0։ Այսինքն դեն 0 պետքա լինի։ Հիմա եկեք հետ գնանք եւ աշխատացնենք։ Ահա, աշխատացնենք։ Խնդրեմ, ստացանք 2։ Ճիշտ ենք։ Շատ լավ։ Հաջորդ խնդիրը։ Ուրեմն ինչ է տալու alert-ը, հա, ինչ է նկարելու alert-ը։ Մի հատ ուշադիր նայեք, ինքնուրույն լուծեք։ Հիմա ես լուծեմ։ Ուրեմն նայեք։ Ուրեմն սա իրականում i-ի հետ ոչ մի կապ չունի։ Մենք ստեղծում ենք ստե փոփոխական a, մեջը դնում ենք 2, փոփոխական b, որի մեջ դնում ենք այս տեքստը 3, հետո ստեղծում ենք փոփոխական z, որի մեջ դնում ենք տեքստային a, որը s a-ի հետ կապ չունի։ Սա տեքստ է, սա փոփոխական է, իրար հետ կապ չունեն։ Ուղղակի տեքստ է a, որի մեջ որից հետո ուրեմն կա գումարում b։ Նու b-ն մենք գիտենք սա է, հենց որ եկեք փոխարինենք նրան։ Ահա, այս պարագայում, քանի որ տեքստերի հետ ենք մենք աշխատում, ինքը մաթեմատիկական գումարում չի, այլ կպցնելու գործողություն է, տեքստային գործ կպցնում, concatenation, այսպես ասած անգլերեն։ Այսինքն սա այսպես իրար կկպցնի ու մենք կստանանք A3։ Եկեք հետ գնանք, աշխատացնենք, խնդրեմ A3, շատ պարս։ Հաջոր խնդիրը, մի քիչ մի ռոպե, մի քիչ փոքրացնեմ, ահա, խնդրեմ, ինչ է տալու alert-ի արդյունքը, միատ նայեք, լուծեք, մա ես լուծեմ, մեմ նայեք, ան 4-ը, չէ, եկեք ուրեմն փոխանենք a-ը 4-ով, 4 եւ 4։ Էլի a-կա չկա, այսքանն է։ Okay։ Ուրեմն անցան գործի։ Նախ այս փակագիծը։ Հիշեք, որ երբ որ ուղակի տեքստի առաջը պլյուս ենք տնում, ինքը փորձում է նրան դարձնել թիվ։ Այսինքն սա, չնայած տեքստային 4 է, այս պլյուսը իր առաջ, իրան կփոխարինի եւ կդարձնի 4 այսինքն կստեղծի մի հատ նոր արժեք, որը թիվ է, որի արժեքը 4 է, okay? Այսինքն այս ամեն ինչը դառնում է թվային 4, որին ուրեմն իրար գումարում ենք ու ստանում ենք 8։ Հետո 2 գումարած 4 եղավ 6 այս տեքստը, երբ որ գումարում ենք 4-ի հետ, հիշեք, որ էլի, երբ որ մենք ուրեմն գումարում ենք ու որևէ մի կողմը տեքստը, նշանակումը պետքա կպցնենք իրար։ Ուրեմն սա ուրեմն կդարձնի 4-ը տեքստ եւ կպցնի իրար։ Ահա։ Խնդրեմ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ստեղ ուրեմն բաց տեղեր կան, հա, այդ չի կարելի կորցնել։ Ամ օքեյ Այդ տենց, հետո ուրեմն վсё մնացածը սովորական գումարում է ձախից աջ։ Ուրեմն 8-ը, երբ որ փորձում ենք գումարել 55 տեքստի հետ, նորից սա ուրեմն դարձնում ենք տեքստ եւ կպցնում ենք 55-ի հետ, ով ստանում 885 տեքստը որին հետո ուրեմն կպցնում ենք 6-ի հետ եւ ստանում ենք սա էլ այսինքն դառնում տեքստ այսպես եւ կպցնում ենք իրար եւ ստանում ենք ուրեմն 8556 տեքստ եւ այս փակագիծները արդեն կարելի է հանել, քանի որ գործողությունը ավարտվել է։ և, Այս երկուսը կպցնում ենք իրար ընդամենը։ Բուպ։ Այսինքն մենք պետքա որ ստանանք 8 5 5 6, հետո space z space 4։ Հետո այդ ամեն ինչին մենք պետքա ուրեմն այս ամբողջը գալիս է ստեղ։ Բում։ Ու մենք ուրեմն մեկը պետքա ուրեմն դարձնենք text եւ կպցնենք իրար։ Դուք ու ստանանք 8556 space z space 41 եկեք հետ գնանք ու ստուգենք մեր գործը դա դա ուրենք ահա էս ահա այդքան բան օքեյ աշխատացնենք 8556 space z space 41 խնդրեմ օքեյ հաջորդը տարբեր իֆեր են խնդրեմ ժամանակ ձեզ կտամ։ Okay, եկեք լուծենք։ Ըմնեք։ Z գումարած 2։ Եկեք սա փոխարինենք պատասխանով, okay? Զդե Z-ին եթե 2 սա, 2 գումարած 2 եղավ 4, չէ՞։ 4-ը հավասար է 3-ին։ Ոչ։ Ուրեմն եկանք ստեղ զին 2 էր, գումարում ենք մենք, սա պտի դարնա 3, 3-ը հավասար է 4-ին, ոչ, դուրս եկանք, else, այսինքն առաջինը կլինի 3, հա, okay, ուրեմը սկզբից մենք պտի, որ մի հատ 3 տեսնենք, մի պատոհան, կեք ես իմ փոխասները հետ բերենք, okay, հետո, ուրեմն հասնում ենք ստեղ և շարնակում ենք, ո, մի հատ է լիվ կա, Այս if-ը ինչ ասում, ուրեմն եթե զին ավելի քիչ է քանս 3, դե զին 2 է, 2 ավելի քիչ է քանս 3-ը, մտանք մեջը, հիմա այս բլոկի մեջ ենք, եկանք ստեղ, միատելիվ կա մեջը, okay, եթե z-ին ավելի մեծ է քանց 1-ը, այո, 2-ը ավելի մեծ է քանց 1-ը, մտանք s բլոկի մեջ։ Այդ բլոկն էլ եւս ունի մեկ հատ if, okay, ուրեմն if z-ին ավելի մեծ է քանց հավասար 2-ին, դե 2-ը ավելի մեծ է եւ կամ հավասար 2-ին, այո, հավասար 2-ին։ Ուրեմն մտանք IS բլոկի մեջ եւ կտեսնենք 4։ Այսինքն մենք կտեսնենք մի հատ 3 եւ մի հատ 4 բան չեմ փոխել, չէ՞, ոնց որ մի հատ, հա, բան չեմ փոխել։ Ահա։ Ուրեմն աշխատացնեմ, մի հատ 3 եւ մի հատ 4։ Հնչեմ, շատ բարձր։